aquest és un pla per la gent que viu a Barcelona i que hi vol continuar vivint, i sabent que això no és un repte fàcil a una ciutat com Barcelona. L'habitatge és la principal causa d'exclusió, d'estar de, de, en risc de pobresa, però també té a veure amb l'exili juvenil o les dificultats d'emancipar-se, també té a veure amb l'aïllament o les males condicions de l'habitatge, amb la pobresa energètica, o també les persones que queden presoneres del seu edifici quan arriba una determinada edat. Per tant, l'habitatge és central en la vida i en, la, i en les condicions de vida de moltíssima gent. Entenem que l'habitatge no solament és l'element central de la política de l'Ajuntament de Barcelona avui, un dels elements centrals, sinó que és un servei públic, disposar d'un eh, patrimoni, no? d'un parc d'habitatge protegit, un parc d'habitatge assequible, social, és també un equipament com els equipaments de salut o d'ensenyament. És algo que una ciutat eh, té que cuidar i té que anar fent créixer i, i, i mantenir